Salut! În seara asta vreau să-ți uh, improvizez despre a crede. Pentru Dex, a crede este a fi convins de un lucru. Pentru mine, a crede înseamnă a uh, rămâne naiv, a, um, um, cum să spun, a crede înseamnă a îți imagina imposibilul posibil, a considera naivitatea o calitate miraculoasă și nu un defect, căci am observat foarte mulți români uh, critică um, naivitatea celuilalt. A, nu mai fi naiv. Oare ce înseamnă să fii naiv? Înseamnă poate să nu mai gândești răul sau să nu-l mai simți. Și poate prin asta, de fapt, îți uh, păstrezi copilul interior să nu mai simți răul și să nu-l mai faci și să nu mai simți. Și nu mai fi naiv, mi se pare uh, un sfat uh, greșit uh, dat celuilalt. Ba da, fi naiv, crede, fi credul, să nu uităm, copilul este, are o calitate extraordinară. Imediat ce își imaginează un cal, se duce pe el și se joacă și tu parcă îl vezi în jurul lui. A nu ne pierde copilul interior. Asta e pentru mine a crede. Și doresc cât mai mult uh, lume să nu mai judece pe celălalt că e naiv. Tu ce părere ai despre toate astea? Ceau!